Það var einu sinni gæi og gæin hann var ég Þessum gæja þótti tilvera svo ömurleg Ég var fangalega kraftlaus og ömurlega ömur Og ógeðslega mjór, mér var aldrei gefum gömur Svo fattaði ég sannleikan sem berst í þessum orðum Það fer að líðan eftir því hvað við borðum Og grænmetinu fæ ég kraft að kökla í Það er kjarni má, sem ég má aldrei gleyma því Can you